संतों का आगमन हमेशा से ही चर्चा का केंद्र रहा है इन्हें आना चाहिए या नहीं ये भी बहस कभी खत्म नहीं होने वाली है बहरहाल राजनीति का मैदान पकड़ने वाले हर संत का अपना रंग है साध्वी उमा भारती 2003 में ही मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री बन गई थी और योगी आदित्यनाथ ने दो साल पहले उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है अनेक साधु साध्वी केंद्रीय मंत्रिमंडल और राज्यों के मंत्रिमंडलों की शोभा बढ़ा चुके हैं ऐसे ही एक साधु है सुमेधानंद सरस्वती फिलहाल राजस्थान के सीकर सांसद है और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें यहीं से दोबारा प्रत्याशी बनाया है उनकी आय लगभग पचास हजार रूपए से भी कम दर्शाई जा रही है पिछले चुनाव के नामांकन पत्र के साथ तो उन्होंने महज चौतीस हजार तीन सौ ग्यारह रूपए के दस्तावेज दाखिल किए थे मूलतः रोहतक हरियाणा में जन्मे स्वामी सुमेधानंद तेईस साल से यहाँ बसे हैं और उन्होंने बीते चुनाव में कांग्रेसी प्रताप सिंह जाट को ढाई लाख से कुछ कम मतों से परास्त किया था करीब दो लाख उनचालीस हजार वोटों से हराया था इतनी कम संपत्ति के बारे में सवाल किया जाए तो जवाब मिलता है की मैं सन्यासी हूँ मेरी कोई प्रॉपर्टी जायदाद परिवार कुछ भी नहीं है सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मेरी कोई उम्मीदें नहीं है ना ही मुझे पैसों की जरूरत है मुझे सिर्फ एक जोड़ी कपड़े और पर्याप्त भोजन की जरूरत है जब मुझे जरूरत होती है तो लोग मुझे